So uh, dia minta kita cari yang lainnya Oh Ha Pastu Cikgu boleh pergi Ibu kita boleh pergi site Memang kita kan Sepatutnya Sepatutnya cerita dia Kita terus ke site sana Tapi uh, Kebetulan kawan tak angkat Sebab dia tengah kat dalam Dia tu bising Hello Hello